Ciao a tutti, io sono Alessia, io sono Kiki e benvenuti su Dreaming of Korea. Dopo aver riportato la reaction alla prima puntata della seconda... Perché mi stai fissando così? Così a caso. Sto cercando ah, di ma mantenere, comunque sto cercando di essere amichevole in questo momento e di non <laughs> picchiarti. Anch'io voglio essere svegliata da J-Hope così. Buongiorno! Buongiorno! Sei sul nostro vlog! Ma io ti uccido <laughs> Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, sveglia! Ehi! detto che volevi essere svegliata come J-Hope ha svegliato V. Saluta i nostri amici. Ciao! La colazione è quasi pronta. Ciao. Ciao. Bye. Ciao. Oggi ritorniamo nuovamente in The Soup con la seconda puntata. Are you ready? Let's, Let's go. go. Conga. Soup, soup, soup, No, wow, wow, baby. BTS in soup. Vediamo come giocherà il nostro adorato Cin Cin a basket. Oh, che carino. 700 inquadrature dopo... Vabbè, la prima volta si può sempre sbagliare Eh, Anche, anche l'ottocentesima volta. Dai, è da ammirare, almeno non ti sta Sì, prendendo, esatto. ci sto provando. Three hours later. 태영이. 태영 씨 방에서 트럼펫 레슨. Lezione di tromba? Sì. Ecco, una cosa che mi piace tantissimo di tutti i ragazzi, ma di V in particolar modo, è che spaziano un sacco delle cose che gli piacciono fare, esatto. dalla musica all'arte e anche adesso per esempio che lui suonava il sassofono, adesso sta decidendo di suonare un nuovo strumento, quindi imparare esatto, una cosa esatto, nuova. Il fatto di imparare una cosa nuova bellissimo. soprattutto è... Eh, cioè, il fatto di impegnarsi a qualcosa di nuovo, quindi non fermarsi nel so fare questo e basta, mm-hmm, ma esatto. migliorare è una cosa che comunque stimo molto nei ragazzi e soprattutto anche in V, cioè V è un artista comunque polietico, sa fare un botto mm-hmm. di mhm. cose, il fatto che nonostante sappia fare molte cose ci sta, cioè sta imparando altre nuove cose. Adesso vedremo V suonare. Adoro. That 저는 한 번에 막 그게 나니까 색소폰이랑 여기 입 두는 방식도 그런데 선생님 Io ho un flashback in questo Anch'io. momento. Cosa vuoi fare, Raida? Sexy pony star. 전 방탄이 아니었으면 저는 섹스포니스터 아까 발음을 발음 발음 다시 해주세요 적당하게 Sembra un elefante on, make up in the market, real ass rock and roll. King Kong, kick the drum, running up in the rolling stone. Sing song when the rock and home, jump up to the tenebron. Ding dong, come here, my phone, nasty, wanna get my meatball. Ma io sto adorando J-Hope che mi balla così. I'm good to go, I'm done with you. 형, 형 재난 속보 떴는데요? 졌다고? Abbiamo fuori il delirio e Gin intera così. Mi ha preso la sprovvista! No, Secondo me cade. Siccome è J-Hop, tutto è possibile. Oh già! 휴식법을 여기서 또 할 수 있으니까 Però non per qualcosa, ma vederli così felici, così A me non so, rende un sacco spensierati. felice. Mi, mi riempie appunto il cuore, tipo vederli così è una cosa stra stra stra bella perché comunque dice ha un po' di pausa, comunque anche per loro ci Esatto. vuole e vederli tipo così come una famiglia, tipo giocare, divertirsi come dei bambini, è una cosa, s- una cosa che adoro tantissimo. 필살기만 들어갈게 Comunque anche qui c'è un po' di disagio. Come J-Hope non ha imparato a fare il caffè, loro dopo il run non hanno imparato a giocare a, giocare. a tennis. Esatto. Io vi voglio bene, raga, vi voglio tanto bene, giuro. Col cuore... Ho avuto un momento la Barbara D'Urso in questo momento. Ecco, anche questo vedere tipo Namjoon eh, dipingere, cioè fare comunque molta attività mm-hmm. ecco, creative, è una cosa sì. spettacolare dei, dei, ragazzi, cioè... Adoro. Adoro. Bello! Ecco, Ma... un'altra, un'altra cosa bella che anche se sono in vacanza... Studiano. J-Hope sta studiando inglese. E... Cioè, sta, cioè, si sta impegnando per studiare, cosa che dovrei fare anch'io, <laughs> per studiare l'inglese. E te lo dico sempre, non mi ascolti. Stai zitta. <laughs> per studiare l'inglese, cioè proprio ha preso, cioè si mm -hmm. è mhm. lasciato un tot di ore libere per concentrarsi sì. nello studio. Vederlo così studiare, ma io... <laughs> basta J-Hope, basta! Ci siamo capiti. Mm. No, 정말 상대로 떴어. 2등 1등 보입니다. 2등 탈환했습니다. 김석진 선수. 다시 들어다 걸로 떴어. 맷돌 1등 탈환했습니다. 김석진 선수. 어디 갑니까? Cosa stai, dove stai andando? Perché? Quarto posto! Eh, finirà! Adoro, ma io provo a salire sul quad. Eh, io sono salita sul quad. Sul squad. la squad, la squad. quad, guad. guad. Ci sono salita eh, tre anni fa quando sono andata eh, in vacanza a, in un'isola a Tunisi mm-hmm. e tipo ci hanno fatto fare anche tipo i giri con il quad. Oh, è stato bellissimo, a parte il fatto che sono accappottata con il quad, però dettagli, è una cosa bellissima. E anche Chi io... sei accappottata? Quello non è molto bello, te lo dico molto sinceramente. Vabbè, era normale. <laughs> quando si è infortunato eh, non ha fatto molte mm-hmm. attività, tipo sì. anche nei episodi, negli ultimi o penultimi, non mi ricordo comunque. Forse nei penultimi episodi di Run non ha partecipato moltissimo perché comunque era ancora in mm. riabilitazione quindi non, cioè, non poteva fare chissà quanti sì, esatto. movimenti però rivederlo con la chitarra in mano e con la palla in mano cioè non so è la cosa più bella di questo momento sì. Lasciuga! Sì! Lasciuga! ok, siamo giusto un po' excited. A dove? Non ne sbagliamo ancora una. Vai Io avevo i traumi perché hanno provato a insegnarmelo quando andavo a scuola, alle elementari. E non ce la facevo. Quindi ho un po' dei traumi. Quindi niente. No. <laughs> Ogni tanto tipo io che metto brevi storie tristi <laughs> in ogni video. Se vuoi lo insegno io a giocare a basket. Andiamo al campetto. Cioè, due su due alla, prima, io, io, sono sconvolta. Sbang! Adoro. Io sono sconvolta. Adoro. Sì, Jimmy. Yeah. Ok, okay. secondo me. Dai che ce la fai. Dai! <laughs> Oh. <laughs> Offeso. Ci vuoi fare un po' Uh, l'ha suonato Suga! Ma aspetta, no, aspetta, aspetta, è successo qualquadra che c'è qualquadra che non cose qui. Ma Jimin conosce a batte in mano? Non l'ho notato. Quando è successo? <laughs> Luca la batte in mano. Sono, sono, un po' confusa dalla vita in questo momento. <laughs> cosa sta minacciando? Allora, tu, allora, tu ora devi finire di mettere play mentre io sono distratta. ok, ci chiamerò Gaming of Korea e ci sono solo io. cioè, un secondo, poi metto già fatto, già play. Metti dietro. Oddio. allora Geoff che c'è, ci prova, però Ho paura perché lo tocca lo fare. Tipo, come se fosse una bomba, tipo piano, piano. ok, piano. Allora io aspetto... ah, ancora, madonna! Allora. <laughs> Mi mostra la mano appena tirato. Allora, non me l'aspettavo da J-Hope che lo prendesse. Alla, cioè, alla prima. Alla prima. Wow. Questo si chiama fortuna. Oh, no. vabbè! Il domino abbiamo qua, ragazzi. Ah, <laughs> ma pure lui è sorpreso. Boh. Ah, Cioè, Gina. Cioè, ma lui che si offende, tipo... Eh? Flora? Cosa, cosa ha sparato? poi cioè, allora, prendere la, la, la piedi in sub della piscina a 800 km. Vorrei sapere come ci è arrivato lì, cioè come ha fatto a arrivare. Ma lui che ride, mi cade da solo, però amore mio, bello, no? è, è abbastanza clumsy come me. Io riesco a cadere da ferma, quindi... Io inciampo da sola così a caso. Anch'io anch'io a giocare. Adoro. Oh, che bello. Le pirouette, le pirouette, le pirose. Eh? Oh, oh cute. Io li voglio bene. <laughs> Hanno un rapporto bellissimo, davvero. Cioè, mm-hmm. è uno un rapporto di fratellanza, di sì. uniti, che è qualcosa di magico, cioè un qualcosa che comunque è raro che vedi nella, nella realtà, cioè almeno al giorno mhm, d'oggi mm -hmm, esatto. è raro esatto. vedere una cosa del genere. Però questo eh, rapporto... È, è, molto raro da trovare secondo me. Ah, mio cuore. Allora, tutti quelli che dicono che i BTS usano l'autotune Ascoltate queste clip. Io non vorrei dire altro, però sappiate che siete delle brutte persone e prima di dire certe cose constatate. Chi vuole intendere intenda, tutti gli altri in roulotte. Esatto. Okay. Oh, Cos'è successo? Oh. <laughs> Ma Geo, si parla No, perché vedo Geo. Allora, no, aspetta, prima vediamo cosa succede. Mi oh, oh, oh, fa sempre ridere quando si spaventa. Ma allora, non cerca di fare il porto tipo no. Qua c'è qualcosa che non quadra. Nella prima puntata abbiamo avuto la falena che si attaccava nella maglietta di V per poi colpire pesantemente J-Hope. Adesso abbiamo la stessa, penso che sia la stessa falena che si vuole vendicare, <laughs> sì. <laughs> proprio si vuole vendicare, che si è attaccata alla maglietta di V per colpire nuovamente j Ma o, o, si sono messi in combutta tutti gli insetti per attaccare J-Hope, o non lo so perché non ti giuro so. non è normale sta cosa, però Namjoon che Namjoon, fa il che forte. tipo che fa il forte, però tipo così. Muorati. mi Adoro. fa. Mi spezza, eccomi. 하는 게임이 없거든요. 근데 이런 공간에 오면 다 같이 하는 게 이제 게임. Che belli vederli giocare ai videogames tutti insieme. E io sono nel buio dei momenti piango. <laughs> No, non piangere, va tutto bene. Io vederli così felici mi riempie tantissimo mm -hmm. il cuore, cioè vederli così uniti dopo tanto sì. tempo, felici, che giocano, cioè che è proprio qualcosa di normale, cioè qualcosa di giornaliero, mm -hmm. un, non è che dici si mettono lì, scrivono canzoni, no, anche un gioco semplice, il fatto di sì, giocare assieme. È vero. Con i videogiochi, proprio solo il fatto di stare assieme. Rende felice anche me. No, poi quando sorridete, cioè, tipo, mi riempie il cuore. Io ho un stretto... Ehm, ho un legame, come si dire, mm -hmm. un legame stretto verso Suga, perché comunque... Per chi conosce bene BTS sai che comunque Suga ha passato comunque periodi un po' brutti. Mm -hmm. E quindi ho questo, leg cioè questo legame, questo perché so come si è sentito Suga, quindi è un po' me lo sento, non so, come... Mm -hmm. Non so, non riesco a spiegarmi. Tentaini ah, così. Tipo messo così, tipo come un bambino. Tentaini così con l'ascolto. Sta ascoltando il suo Young, quindi... E anche questa puntata è finita, sì. però è partita con la canzone tipo la lacrima mi stava scendendo, quindi... <laughs> ritorna indietro. È stato una è stato micidiale. <laughs> Una trama di emozioni questo episodio. Sì, io ancora sono nella fase del tipo che appena si spengono le camere devo mettere uh, piangere per fatti miei. Sì, no, perché molto bello, cioè bello, <laughs> non, non bello. <laughs> io mm. ho adorato. Anch'io. Soprattutto le parti in cui j Job stava urlando, urlando e delirando. Ah! questo comunque come sempre in The Soup è sempre bello, bello, yes. bello. Niente. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Al prossimo... Ciao! BTS in The, the soup. soup 2. Ciao! 3, terza puntata. Eh ma la seconda stagione? <laughs> come non detto. Allora, ci vediamo al BTS in the Soup 2 terzo episodio. Ciao!